Drama Penthouse 3 dipastikan tamat pada tanggal 10 September tahun 2021. Baru-baru ini stasiun TV Korea Selatan SBS mengumumkan jika drama Penthouse akan resmi tamat pada tanggal 10 September tahun 2021, setelah penayangan tiga season dari drama Penthouse sejak tahun 2020. Akhirnya drama Penthouse benar-benar akan mengakhiri perjalanannya di bulan September tahun 2021. Drama Penthouse yang selalu mencetak rekor tertinggi dalam setiap penayangan episodenya ini menjadi salah satu drama favorit untuk semua orang. Semua kalangan dan orang dari berbagai negara selalu menunggu penayangan episode Penthouse setiap minggunya. Drama Penthouse ini menjadi populer berkat akting para pemerannya yang mampu menyihir mata penonton dan membuat penonton ketagihan. Selain itu alur cerita drama ini sangat menarik dan tidak bisa ditebak membuat penonton selalu penasaran dan ingin tahu apa yang akan terjadi pada cerita selanjutnya. Di samping itu drama Penthouse sudah resmi tidak akan ada season 4-nya dan akan berakhir pada season 3 ini. Bagaimanakah akhir perjalanan dari Penthouse ini? Apakah akan berakhir happy ending? Atau apakah akan benar-benar memiliki ending yang membuat kesal sama seperti season-season sebelumnya? Selain konfirmasi tanggal berakhirnya drama Penthouse ini sudah diumumkan, SBS juga telah merilis still cut drama terbaru yang akan menggantikan slot penayangan drama Penthouse ini. Drama Penthouse akan resmi digantikan dengan drama terbaru berjudul Wonder Woman yang dibintangi oleh aktris Korea, Hani Lee.